Kan jy glo? Ons is by die laaste geleentheid van hierdie kort reeks oor Abraham se geloofsreis. Ek en jy het stil gestaan waar ons gesê het dis 'n reis sonder 'n roetekaart. So ons weet nie waar ons vanaand gaan uitkom nie. Ons het ook saam gekyk na die feit dat God dialoog voer en dat ons die voorreg het om deur die Heilige Gees dialoog met God te doen dwars deur ons hele lewe. Ja, hy's in ons deur die Heilige Gees. Jesus is in ons en ons kan dialoog doen. Ons kan bou aan die oplossing, ons kan bou aan die gesprek. Al weet ons nie eers waar dit gaan eindig nie. En ek hoop jy het in hierdie tyd ook gegroei in jou gesprek en jou dialoog met die Here. En dan het ons die vorige keer gesien hoe dat God op die kritiese oomblik kom en selfs fisies sy beloftes bevestig. Ai en hy het dit so goed reg gekry in Jesus Christus. Jesus die enigste ware verlosser wat vir ons sterf, die dood oorwin en opstaan uit die dood sodat ek en jy kan lewe wat 'n voorreg is dit. En nou kom ons by die laaste geleentheid en ek wil bietjie stil staan by die feit dat God voorsien. Dat God verlossing voorsien. Ek wil begin met die stelling dat geloof nie goedkoop is nie. Dit is vir my so hartseer as ek kyk na mense se ingesteldheid en ek sien amper 'n vertrekpunt. Dat hulle dink, ag, ek gee my hart vir Jesus en dis dit. Maar geloof is nooit ooit goedkoop nie. Ek wil dit graag vir jou wys uit die storie van Genesis 22 waar God aan Abraham die groot opdrag gee om Isak te gaan offer. Wow. Vir 25 jaar het Abraham gewag om sy nageslag te sien. En na 25 jaar gee God vir hom Isak. En Isak is die vervulling van sy droom. En God veroorsaak dat Ismael weggestuur word omdat Sara en Hagar aan mekaar vassit en omdat God sê ek wil my plan, my verlossing waarmaak op die manier wat ek wil, nie deur die vermoë van mense nie, nie deur as lafin te vat om 'n kind te kry nie. Ek wil vir jou die onmoontlike doen want niks, onthou jy die vorige keer, niks is vir God onmoontlik nie. En nou is Isak al 'n paar jaar oud En hier kom God met die opdrag dat Abraham Isak moet offer. Miskien moet ek en jy dink oor hierdie vraag, wat kos my geloof my? Of na die offer van Jesus Christus vra God eintlik nie meer dat ons onsself offer nie. Maar is ek bereid in my lewe om God altyd eerste te stel. Ten koste van gerief, ten koste van goed waarvan ek hou, ten koste van my droom en my visie, is ek bereid om dit prijs te gee om God eerste te hou. Want onthou nou, Abraham het geleef vir Isaac. Kom ek lees vir jou Genesis 22 En ek wil by vers 2 begin. God het vir Abraham gesê: "Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys." Ek dink dit is nogal net so ligweg om te sê dat God Abraham toets dat hy hom op die proef stel. En ek begin al hoe meer besef dat uitdagings wat ek beleef, dat omstandighede wat ek beleef, dat dinge wat verkeerd gaan, dat foute wat ek maak, dat mislukkings wat ek beleef eintlik ook in elke geval 'n toets is. Hoe gaan ek optree? Hoe gaan ek ander mense hanteer? Wat maak dit aan my geloof in God? Ag en dan wil ek sommer net die verhaal vir jou vertel. En ek sal so bly wees as jy na die tyd Genesis 22 sommer net gaan lees. Maar Abraham is onmiddellik gehoorsaam. Hy pak genoeg proviand vir hulle in. Hy vat twee slawe en hy en Isak gaan en hulle het offerhout en hulle het 'n mes en hulle vat vuur saam sodat hulle vuur kan maak en daar trek hulle na Moria toe. En hierdie reis van Abraham en Isak duur 3 dae lank. En besef jy wat moes deur Abraham se gemoed gegaan het? Besef jy hoe lank beleef hy dalk daai 3 dae? Ek persoonlik dink elke dag was vir hom baie langer as net 24 uur want die hele tyd loop sy seun hier langs hom en hy weet hy moet sy seun gaan offer. En tog bly hy reis, tog gaan hy vorentoe na Moria toe. En dis vir my hartseer ons lees net die emosies nie. Ek moet half verbeel om die emosies tussen pa en seun te visualiseer. Maar jy kan dink wat gaan deur Abraham se gemoed. En dan wanneer hulle die berg uit die verte uitsien, los Abram die twee slawe by die donkie en hy en Isak vat die offermateriaal, die mes, die vuur draai en Isak dra die offerhout en daar beweeg hulle teen die berg op. Want hierdie offer is 'n ding tussen Abram en God. Ja, dit sluit Isak volledig in maar dis Abraham wat die hele tyd moet bly besluit ek gaan my seun offer. En nou stap hulle hier na die berg toe. <laughs> en soos 'n tipiese jong mens altyd hulle vinger op die waarheid druk, sê Isak vir Abraham: "Pa, jy dra nou die vuur en die mes en ek dra die hout. Waar's die lam wat ons gaan offer?" Wat gaan ons offer? En Abraham sê hierdie groot woorde: God sal self sy eie offerlam voorsien. Dit staan hierso in Genesis 22 vers 8. En daai is Abraham se geloofstaal. God sal self sy offerlam voorsien, my seun. En dis net net Abraham se geloof nie dis profesie. Want hierdie gedeelte wys vooruit na Jesus wat sou kom. God sal self sy eie offerlam voorsien. As Johannes die Doper daar in Johannes 1 vir Jesus sien, dan sê Johannes vir sy disippels, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld sou wegneem. God sal self sy eie offerlam voorsien. En ek en jy kan in die sekerheid reis op hierdie geloofsreis van ons, hierdie reis sonder 'n roetekaart. Hierdie reis waar God vir ons wil sê wees afhanklik van my, vertrou my. Ons kan reis in die vaste wete God het voorsien. God het sy eie seun gegee sodat ek en jy kan lewe. Dis 'n ontsettende groot moment. Nou stap pa en seun hier na die berg toe en hulle kry 'n gelyk plek redelik hier by die kruin van die berg. Dit is nou maar my verbeelding, maar ek dink bo op die berg is die beste plek vir offer. Dit was ook die gebruik van daai tyd. En nou bou Abraham 'n altaar van klip daar op die berg. En dan pak hy die hout bo op die klippe En skielik gryp hy vir Isak en hy bind hom vas en hy sit hom bo op die hout. En as hy die mes so optel om Isak te slag. In daai oomblik praat die engel van die Here uit die hemel met Abraham en sê: "Abraham, stop. Moenie jou seun doodmaak nie. Ek weet nou dat jy ernstig is in jou geloofsreis met my." En dan gebeur wat ook in Hagar se geskiedenis so bietjie gebeur. Abraham beleef dat God voorsien. God maak sy oë oop en hy sien daar's 'n skaaprom wat in 'n bos vassit deurdat sy horings verstrengel geraak het. En hy maak vir Isak los en hy en Isak gryp die ram sit die ram op die altaar en offer hierdie offer aan God en die deurbraak moment is wanneer Abraham hierdie berg 'n naam van God gee. God wat sien, voorsien. Hy noem daai plek God wat voor wat sien, voorsien. Jahwe, Here, een van die bekende name van God. En daai naam doen God gestand nog dwars deur die mense se geskiedenis. Omdat hy God is. Omdat soos ons die vorige keer gehoor het, niks vir hom onmoontlik is. Daarom voorsien hy. En nou is ek en jy in hierdie situasie vasgevang. COVID-19 inperking, werksverlies, contactverlies met mense vir wie ons omgee, beperk in baie maniere. Ek en jy kan bid vir Jawe Here, die God wat voorsien om te voorsien. En ons kan aan hierdie naam van God vashou toe Hagar weggedryf is deur Sara daar in die woestyn en sy sit vir Ismael neer daar onder die bos want sy's bang hy gaan dood en sy gaan sit daar en huil staan die engel van die Here by haar en hy wys vir haar 'n put met water en hy gee vir haar hoop en hy gee vir haar toekoms en Hagar noem ook daai plek Lahai Rui die Here wat sien sien my raak En tussen hierdie twee name van God, God sien my en God voorsien. Tussen hierdie twee name kan ek en jy in elke omstandigheid aan God vashou. Wat 'n fantastiese voorreg dat God alles alles doen wat ek en jy nodig het om ons bestemming te bereik dat hy ons toerus met die Heilige Gees, dat hy ons sy woord gee, dat Jesus op presies die regte tyd in die geskiedenis gesterf het sodat ek en jy kan lewe, sodat ons hom kan ken. Sodat ons kan weet, kan glo, kan vashou dat God sal voorsien en dat God ook vandag vir my sal voorsien. <laughs> En daarom wil ek eintlik afsluit met die woorde van Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ons wat so groot skare geloofsgetuies hier rondom ons het, ons moet ons geloofswetloop, Paulus gebruik die woord wetloop in plaas van reis. Ons moet ons geloofswetloop voltooi. Ons moet die goeters wat hierdie geloof van ons hinder afgooi, veral die klein sondetjies wat so maklik verstrik en ons moet ons oë op Jesus Christus gefestig hou want hy het die prys vir ons betaal. Hy het ook uitgesien na die herstel van sy heerlikheid en daarom het hy die kruis en die hele lydingspad gestap en dit voltooi sodat ek en jy nooit weer deur God verlaat hoef te wees nie. Daarom kan ons weet, dis absoluut die moeite werd om vas te hou aan God wat voorsien. God sal sy eie offerlam voorsien. En wanneer dit gebeur, dan noem Abraham die plek op die berg van die Here word voorsien. Jaweh Here, die God wat sien, voorsien. En hierdie God reis saam met ons. Sy Heilige Gees in ons. Daarom kan ek en jy in die oomblik wees, bewus wees van God se teenwoordigheid. Daarom kan ons ons bes probeer vir vandag sodat ons nader aan ons skepingsdoel beweeg. Sodat ons meer van God kan leer en kan ervaar. Ek hoop dat hierdie reis saam met Abraham vir jou iets beteken het. Dis 'n reis sonder 'n roetekaart. Dis 'n reis waar ek en jy dialoog kan voer met God die hele tyd kan bou aan ons eie persepsie om beter te verstaan en ook van God en deur die Gees insette kan kry sodat ons verstaan net verhelder word. Ons is op die reis waar God gekom het en sy woord so bevestig dat hy die regverdige is wat niemand onskuldig sal straf nie. Hy het Jesus die vervloekte in ons plek gemaak sodat ons kan lewe. En weet jy soos ek in die begin gesê het, al het ons nie 'n kaart nie, ons het 'n reisgenoot. Ons kan weet die een wat in ons lewe is die een wat voorsien. Hou vas aan God. Hou vas aan God. Al voel jy nie so nie. Al beleef jy die teenoorgestelde. Al is jou geloof hoe flou, bid tot God wat voorsien dat jy hom kan vasgryp. Dat hy jou in staat sal stel om jou geloofsreis te voltooi. Dankie dat jy die kort reeks saam met my gedoen het. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here baie dankie vir die geloofsvoorbeeld van Abraham vir u persoonlikheid wat deurbreek, Here, in mense se stories. Om net te bevestig en te bly bevestig dat u 'n God van liefde is, 'n God van genade is, 'n God wat voorsien, 'n God wat verlos. Dankie dat ons u kan ken. Dankie dat ons saam met u kan wees. Dat ons nêrens alleen is nie in ons emosie of in ons omstandigheid. Dankie dat U baie groter is as die virus tyd. Help ons om te vertrou. Om blindelings te gehoorsaam sodat ons U naam groot kan maak. Amen. Mm-hmm.